Hoi, welkom terug. Wil jij weten hoe ik deze alledaagse look met een gedurfde paarse lippie heb gecreëerd? Dan zou ik zeggen, blijf kijken.